guys, uh, hari ini kita mau jalan-jalan pergi makan. Uh, kita mau dinner. Uh, dinnernya sama Abah, terus sama Manap, sama Ayah, sama sama Ibu dan Emak. Sekarang kita masih mau baru mau jalan. Oke okay, guys, semangat oh abah temandi katanya abah nggak mandi tiris ah itu suat ah. tuh kemana itu kiri bah panorama karena pres panorama kemana hmm. Kali kemana mana nol juga juga maghrib di sana sana ah, untuk apa itu untuk panorama we gitu ah iya teh hana masa hana masa di mana kali yaki pak Hah? Yaki. Hana masa di mana? Di luar Sepen, dia ya. Kozutei. Ah. Sukiyaki masakan Jepang tadi. Kozutei ayah di kota nanti pernah nyoba. Kayaknya kita sekarang lagi di panorama. Ini apa tuh? Sop eh, kaki eh, kutub tiga ini sop gurame nah, ini apa cak kangkung plus udang nah, oh ada to dari mana petinya nu ya, nunggak lamun. Ya. dut. Pasti awas cinta story. Coba foto deh. Jadi sekarang kita lagi mau makan. Teh. ini Epi Bu Epi ya udah dari mana makan oh ini sop tiga gurame ah, ya. siap Mak ah, emak tuh emak emak emak ulang tahun emak ulang tahun ulang tahun makannya sekarang makan keluarga nah, hati eh, ada yang makan ada yang makan ada yang makan oh. Adli makan kan aku tidak Facebook deh Adli oh. makan Jilud. Sop gurame Hmm, udang, udang. Terus apa? <laughs> Jadi bingung. Dede selamat selamat itu ya. Um, Tete, lauk. Kan? Dede bapak ibunya. Ah. Tinggal lamun <laughs> ah, ya. Udang tepung. Udang tepung. Udang tepung. Oh. Ah, gurame. Hati-hati. mana makan waduh dari mana? eh jeruknya mana tadi jeruk? Jeruk. mana jeruknya kayak jeruk ada? Ya? Oh. Kayak jeruk. Jeruk itu jeruk tipis, eh jeruk. Ya nasinya. jeruk Udang mentega buat dedek. Tuh, gitu. mentega. Tata-tata ini anak udah tuh itu yang dia mana saya nggak nah pesan anda deh nih eh itu nih jeruk nipisnya tuh eh jeruk ada jeruk limau nak baca kiron deh mbak mas itu jeruk itunya nggak ada jeruk ya oh jeruk limonya mana uh jeruk limau Abah mah nyantai aja, makanya juga. Ya, santai, Dede mana pen jelas satu. Uh, eh, aduh, makan deh. sendiri Uy. Dede mana uh. Oh. Ya. Ini si biak makan tepung udang tepung. Oh udang ya enak kan tak udang tepung Jagungnya eh, enak iya kan ya kan Pemanap makan sendiri, waduh. Sop iga, waduh. Makan sop iga. Wah. Hai halo sedap mana sedap tinggal semua. kurang lima tuh si Fitra kurang lima tuh si Fitra bener rek nyadek nyadek si Bia kurang lima tengah ada si Baik, Enggak adanya wah makan sendiri pangpring tuh darahnya beak ya. kabel <laughs> pulang